Спасибо нашему мэру Кулматову за то, что мы хорошо живем, за то, что много мусора. Это Горького Советская. Мы живем не бедствуем. Спасибо. Давайте хорошо бросайте. Чем больше, тем лучше. Нам будет веселее.